buongiorno, buenos días. Soy Otto. Otto è il gatto più internazionale e famoso di tutta la fisica. Soy il gatto di Schrödinger. Seguro que habéis oído hablar de mí y de mi historia. Pero igual no desde mi punto de vista. Así lo cuento. Mi dueño, el mismísimo Erwin Schrödinger, me quería tanto que me puse al centro de un experimento clave en la física moderna. El experimento consiste en enterrarme en una caja ventanas, pero con mucho confort. Una almohada, agüita, bocadito, Netflix, por supuesto. Y una de esas cosas de humanos, un dispositivo cuántico. Pues resulta que ese cacharro es capaz de liberar veneno si detecta partículas emitidas por eventos atómicos aleatorios. Vamos, se corresponde a un 50% de probabilidad de estar vivo o muerto cuánticamente, vivo muerta a la vez hasta que alguien no abre la maldita caja por comprobar. <sighs> Llevo con este experimento desde el año 1935, 86 años de encierro. ¿Y vosotros? Que os quejáis del confinamiento para el coronavirus. Vamos. Pero el asunto no es este. Es que nadie en estos años me preguntó nada. ¿Qué tal, gatito? ¿Qué tal tu comida? necesita un poco más de arena, nada, digo yo, absolutamente nada. Así que todo este tiempo fue una montaña rusa de emociones. Había días en que me sentía feliz y halagado de tanto hablar de mí y otro regular. Pues al sentirme tan descuidado, he pensado en, en suicidarme. Suicidio, sí, sí, sí. Voluntario e intencional, estoy harto de tantas probabilidades. Como arma, la pistola clic, y al apretar el gatillo, ¡cacum! ¡Pa! Muerto. Muerto. que voy en serio. He pensado todo. Soy un gato. En un experimento de física cuántica. La pistola será cuántica también, digo yo. Y entonces, ¿el arma se disparará o no? Y según la teoría de Hugh Everett, por cada evento cuántico se abren diferentes realidades. Así que en mi caso, en cada clic, el universo se divide en dos. En un universo estoy sano y salvo y en el otro catapum, muerto. Dos universos paralelos. Dos. Muchísimo más. En cada universo en que estoy a salvo, el experimento se repite. Sigo intentando suicidio. Y de esa manera aparecerán universos nuevos a cascoporro. Y siempre habrá uno en el que no voy a morir. ¿Inmortalidad? Sí, sí, bien dicho. Inmortalidad cuántica. Es el precio a pagar para mantener intacta la física de mi querido show. Vale, bien, aceptaré también eso. ¡Qué paciencia! Pero por favor, aquí y ahora, ya que os he contado mi historia, sacadme ya de esta caja. ¡Y vivo, por favor!